El conocimiento también puede ser eh, manejado por un grupo pequeño, puede ser manejado por una élite. El conocimiento es y debe ser un bien público y en ese sentido nosotros nuestro compromiso eh, de gobierno ha sido eh, no solamente alcanzar la sociedad del conocimiento, sino democratizar el conocimiento para que sea de acceso para todas y para todos. Nos encontramos en una coyuntura muy interesante en el Ecuador, en donde estamos discutiendo un código orgánico de economía social del conocimiento que busca revolucionar realmente eh, nuestro, nuestro sistema de ciencia, de tecnología, de propiedad intelectual, de gestión del conocimiento y es muy importante que el buen trabajo que está haciendo Flock Society se inserte dentro de este debate nacional para tener un impacto no solamente conceptual, teórico, abstracto, sino real sobre el proceso revolucionario ecuatoriano. Nosotros estamos queriendo tener una revolución real, no solamente una revolución teórica, conceptual, que es importante, tener ese debate global, pero queremos vivir los frutos de esa revolución para todas y para todos los ecuatorianos y democratizar el conocimiento para eh, usufructo de todas y todos los ecuatorianos. Eso es muy importante que Flock Society en ese sentido eh, juegue un rol integral con las propuestas de cambio desde la Asamblea Nacional, por ejemplo, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, desde la ciudadanía ecuatoriana.